atau kajku deka Allah kudu ilmuwan sar pikrasi deka dirikan perusahaan namun orang elmuwan atau ah, kandas adaku mag kurang deka Allah ilmuwan atau ah, salah gajan kuku magp baik kudu make ilmuju jadidi ngay pengajian lombat laun ribuan begitu ribuan gubernur-gubernur raja milu ngaji begitu milu ngaji langsung kan gubernur gubernur nawaran kaki Juned Yai hmm, kula ngis jadi murid Kiai oh, ya Alhamdulillah kulantaran kula kula i gubernur di dia kula kan jadi murid Kiai maka kula ndek menawarkan jasa butuh naon Kiai bantuan tikula kri ngaja abad bagdadtungkul barang tanggalama Bapak Gubernur harap supaya libur ngajina ulang ngaji gubernur Mama itu kasih singgungku bahasa ke untuk ulama ngajak ke Allah singgung tapi kok pulang kita ulang ngaji ulahhalamanlah yang jelas bisa u ngaji ku maksud ulang ngaji sebab Bapak Gubernur ngarobakan hatiK ulang kamariia pulang ngaji lillahita'ala ngajak manusia dek diajak ke Allah reseptes- resep poko dedi ke Allah kan kasinggung teh kasinggung dek di Allah kan urusan kasinggung jeng tersep urusan pribadi tapi ketika gubernur nawaran ngegelok kata kaula ketika ditawaran kubur gubernur hayang naon jeng kebutuhan naon maraka cabang hati kula hayang ngabangun iya hayang ngabangun itu waduh cakula lamun aing iya diteruskan ngaji gubernur di hadapan aing aing anu cilakana batur mah datang ke kos gitu ngaji sebab ayah aya ilmuwan coba tawaran kaki podoli tadi ituwali aya naan robhatika kamarijak ke Allah wari berarti sayang kasihsia aya nga hormat kasihsia kaj tadiajiankusia iba daripada celaakakhiratwalii aya naan ilmu hilim hikbah je Masya Allah itu bisa hibar gara-gara Gubernur ngaji itu bisa hibar gara-gara raja ngaji daripada itu bisaberji Gubernur kain ja urusan anakaaka kejemamat itulah para wali Allah Masya Allah Karim Nah ialah oranglama menyaritakan tentang asub ke alam eta Duh indah jasa Kanjeng sakitcap sebab lain di alam multiki ayaah di alam Malakku ketika Kanjeng naik ka langitkah hijji Kapangillah jengkanjeng Nabi Adam naik ka langit Ka kedua kapangilah hejengkanjeng Nabi Yahya Aysa naik ka langit Kalu kapangillah hejeng-kanjng Nabi Yusuf naik ka langit kaupat kapanggiljeng-kanjng Nabi Idris naik ka langit kalilima Kanjeng Nabi Harut naik kalau langit kalet kapangngkanjeng Nabi Musa naik ke langit ketujuh kapanggih lajeng kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salah numantak ternyata langit geus wahli ahli tafsir wabah di tafsiran ternyata langit renggang antara langit kahiji jeung langit kedua langit kedua jeng langit katilu sebab kangjeng kapangi jeng para nabi di langit-langit tertentu ya Allah ya Rabb tah urang ku hari urang hari wesul kurni Kajeng Nabi Miraraj aya nuker aun-ayunan di handapan aras naros Kanjeng nabi ke malakat Jibril Jibril aya tasahan wayun-yunan umat Anjing Muhammad wuduh sa ngarang ke didinya istirahatnya nama didinya hmm, nikmat jasa istirahat aun-ayunan di handapan aras Ya Allah Kipudoli istirahat di Citra Kiwahab istirahat di Puri Aji Pendi mah geus lain di Puri jeung lain di Citra deui nyana mah. Nyana mah geus lain deui di Keramat Tunggak nyana mah. Ngan geus eueuh bari Keramat Tunggak. <laughs> istirahat teh ya Allah ya Rabb. Masya Allah Karim wali Allah ia istirahat tiada penaras gide Kangjeng Nabi eh hamba Allah diceritakan ku Kangjeng Nabi mugis ayah di alam eta alam malakut komomungis ayah di alam Jabarut saya saya jarita udara Kanjir dianterku malaikat Jibril datang ke alam malakut ketika deka alam Jabarut malaikat Jibrilang grup ditah millubril di bababarenngan tuh bisa lain wilayah emang ya wilayah wilh wilayah kulama alam malaakutt ketika naik ke alam Jabarut lain wilayah kula nanti saya tiba oh Muhammad lamun kaula naik ke alam Jabarut geseng ala kaula behoreganan ayah wilayah wilayahnya sekda di Tangerang ke Bogor mah nyana ge sarua bae hansip atau di dia nyana sekda ge jadi sawilayah sawilayah atuh kabeh ge nah malaikat Jibril malaikat Jibril teh sanggupin ke alam Jabarut tapi kangjeng Nabi menaik ke alam Jabarut Masya Allah usul ilallah